Chem kam ta wetipantu, wiñoltipantu, kam wetipantu, fei inchintain bantu. Fei ngnesan fein tuwaiklen meutantu. Wiñonantu, kam usanantu, kapingekei. Tiantu, batuai futawe lima puple, tie pumari kiñe conchantu, kunio kiyen ti calendario gregoriano meu. Wiñotoy futra picum mapuple. Fei wiñometoy epumari quiñe conchi ante diciembre calendario gregoriano Tu Tufamai tain tripanto. dungu ti ciencia puquim solticio uitukefi. kefi. Fei mleken meo ti soy alutu chipun. Pumapuchikai wiñol tripanto ta y fin Ti we tripanto meo ti ante alutu ukei. quiñete canal capián. Epumari conchi diciembre quillencai, feitain, guiñote camenantu. Inchin pumapuche, guenupura quinto que fiin, guanglen. Feitingau poñi, pingechi tu colechi guanglen, kpale itagueti pantu, piquein meu. Feizoi, ulifken meu, famngen meu. Guati pantun meu, itofil mongen guanyeketui inchin katurfem kein. Fei pe picaule que inta in wengeto amtati, ta impullu, kata in newenmeu. Feimeu, trepelen un makein epeutulen, ulcantulen, nchamcalen. Petuñi un manun amu amukein leuhumeu, cam huichuncomeu. Fei muñetumeam, tain lituel huetipantumeu, com tain newenmeu. Feica, chaulukein reinmawen ngelipuel. Nilatun mayas fiel ta ta el. tain culin, katain mapumeu, katain mañumaya'el. Catauquén losmeu nilatuael ca aucantoel inchin tain cuifique aucantunmeu, feitain ayumalemeu tati, mangueloain tamun quimumaya'el taichin.